これ本当だよね多いいボール突っ込みすぎました突っ込みすはいナイスボギー追い落とした右越えろ ボールナイスドローいいよいいよ登ってけ した。コンフィーダー。はい。狙いすぎちゃいました。はいでパパ。はいでパパ。はいでパパ。お願いします。オッケー。はいない。ナイス。ナイスボギー。ボギーだよ。ナイス。 寄せは寄せはなんてこったなんてこったはい。てこった入れナイスボギーお疲れ様でした。